Salve, salve pessoal, Vou começando mais um vídeo aqui pra vocês Dessa vez estou com a Rádio Patrulha Vou fazer um, um, um videozinho aí pra vocês aí invadindo o baile funk, né Acabando com o baile funk Utilizei o, o John pra criar a missão No próximo vídeo estarei, é, estarei ensinando vocês a utilizarem, beleza? Então vamos lá vamos se deslocar lá na Grove Street. Não ficou muito bom. Mas dá pra brincar um pouco. vou correr é na Grove Street. Vou pegar. Vou ir por cima aqui. Vou pegar a principal lá, lá embaixo. Peço pra darem like no vídeo aí. Curtirem a página no Facebook. Pra ajudar nós aí, né? Beleza. Já tem uma viatura no apoio lá. Só estão esperando eu chegar para poder invadir. Vou cortar por aqui mesmo. chegar aterrorizando. Peço desculpa aí se você estiver escutando é, o barulho do meu teclado ou do mouse. Cara, eu passei. A viatura já tá lá esperando pra poder invadir. Eu vou esperar mais um pouco. Vou esperar mais um pouco. Vou dar uma volta aqui. Esperar mais um pouco. poder pegar. Já vou chegar tuxando entendeu? Vou pegar mais um pouco. Acho que agora já dá pra ir. Aí, ó. Correu já. Tacar tá a bomba de gás. Bando de filha da puta, corre. Não, derrubou um. Bom, acho que já... Já dispensaram o local. Agora eu vou fazer um patrulhamento aqui pela área para ver se para ver se se encontramos os veículos e a motocicleta, a motocicleta que se invadiu do local. Bora, bora, Steve. Caralho, mano. Não deu pra ver qual era o veículo, dá pra ver que era cor branca, mas Parecia ser um único. Fazer só um patrulhamento pela área para ver se encontramos. aí sem novidade. Local liberado pra, para o sucesso. Foi fácil, não tinha muita gente. Né? E é isso aí. Então lembre-se, no próximo vídeo estarei ensinando vocês a utilizar o idioma. Vou deixar para o próximo vídeo porque é um vídeo um pouco demorado é muita coisa, entendeu? Assim, pra eu poder ensinar vocês. Não vou apenas, sei lá, insta é, ensinar a instalar e tacar o fluxo. Assim. Vou ensinar vocês a utilizarem, beleza? Então é isso, finalizando o vídeo aqui. É nóis, deixa um like, falou.